Nosotros defendemos un modelo de sociedad y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucucha 있다. Las cargas están han sin parar y por todas partes No, lo siento. ¿Quieres dejar de grabar eso? ¿Quieres dejar de grabar Solidarizarse también con las personas y organizaciones que están siendo atacadas y amenazadas durante los últimos días. Solicita al colectivo Cucucha que se desmarque y condene todos los actos de violencia que se están produciendo en Bilbao. Esta actuación ha sido proporcional y profesional. Insisto, solo eh, tenemos constancia de que tres personas han requerido asistencia sanitaria y, de acuerdo con la información que hemos recabado, todas ellas de lesiones leves. Lord, I Bizkaia, Euskal Herria eta mundu osoari. Ezkerrik asko, bere bere bere mostrar todo el apoyo y solidaridad a los vecinos y vecinas de Recalde, a comerciantes y hosteleros que están sufriendo de forma especial la violencia, ataques y destrozos. ¿Pero tú te crees que es normal? Guau, guau, guau, guau, guau, pero mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, ¿eh? hala, hala, hala, hala, No entran, ¿eh? Y luego los que quieren robar entran la primera. Pero quita, Miguel, quita. Han entrado ya, ¿no? Ah, no, no. Tremendo, ¿eh? Aquí vemos a un señor que no tiene culpa de nada. Ahora quitar la cámara, ¿no? Y el ayuntamiento tiene que defender la propiedad privada Bien, que le ha preguntat batalla. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, firma esto los portavoces de AJPNV y Bonareso, del Partido Popular Cristina Ruiz, del Partido Socialista Euskadi Alfonso Gil y el alcalde de Bilbao Iñaki Azcuna.